A colaboradora Artes e Comunidades é a escola do Instituto Procomum, um espaço de livre aprendizagem e colaboração. No fatídico ano de 2020, realizamos sua segunda edição, quando 11 artistas da Baixada Santista foram selecionadas por chamada pública para desenvolverem projetos na Bacia do Mercado, em Santos, São Paulo. As atividades começaram em janeiro e todo o percurso pedagógico foi acompanhado de mentores: Nina Guzzo, Luciane Ramos, Fabrício Lopes e o coletivo Itinerâncias. Em março, com a chegada da pandemia e com o distanciamento social, todas as artistas tiveram que repensar seus projetos e objetivos. E a própria colaboradora teve que se adaptar e se reinventar. Em meio a uma pandemia mundial, um cenário cheio de incertezas e acirramento das desigualdades, qual o lugar da arte de artistas que atuariam em um território? Foi preciso pensar a arte ainda mais engajada nas transformações que os nossos tempos demandam. Qual é esse novo território? contraditório, onde é possível criar e onde está a potência de cada uma. E novas perspectivas foram necessárias, a partir de novos desejos. O corpo pode virar um território de sustentação da memória e da cura. O encontro e a colaboração permitiram o movimento. Materializamos essa relação em um mesmo céu, a plataforma online Territórios Comuns, onde podem ser vistos os projetos e os percursos desenvolvidos pelas artistas. E para ampliar o debate e consolidar a colaboração e aproximação entre a arte comum, foi realizado um ciclo de conversas com convidados especiais. O Desfazenda, o fim do mundo como conhecemos. E na Mostra Colaboradora 2020, em que criamos um espaço livre para a experimentação e para os desejos de cada artista. Agradecemos a todas as envolvidas por mostrarem que, mesmo diante de tantos percalços, a colaboração e encontro geram abundância. E por demonstrar na prática que a arte é um caminho para novos mundos possíveis.